Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксофт. В сегодняшнем уроке мы расскажем вам, как можно в программе создать диапазон штрих-кодов для дисконтных карточек клиентов. В настоящее время дисконтные карты очень часто используются в сетях магазинов. Они позволяют поощрять клиентов к новым покупкам, так как предоставляют определенные преимущества перед обычными клиентами. Мы с вами знаем, что считывание такой карты происходит с помощью сканера, то есть непосредственно сканируется сам штрих-код – который в большинстве случаев находится на задней стороне карты. Мы покажем, как в программе Torxsoft можно легко и просто создать такой диапазон штрих-кодов для изготовления дисконтных карт. Для этого нам нужно перейти в пункт меню «Маркетинг» и выбрать поле «Клиенты». В этом огне отображается список всех существующих клиентов, внесенных в базу. Перед созданием диапазона штрих-кодов советуем вам создать одну тестовую карточку, чтобы узнать текущий номер штрих-кода. Сейчас вы просто можете повторить эти действия за мной, а подробнее по всех этих полях я расскажу чуть позже. Одну карту мы создали, все отлично. Теперь давайте разберем, с каких именно частей состоит штрих-код карты клиента. Штрих-код состоит из 13 цифр, потому что в Украине, как и в большинстве стран, принято использовать формат штрих-кода EN13, который условно можно разделить на три блока. Первые три цифры по умолчанию 990. Это признак клиента, который можно указать в параметрах программы. Для этого нам нужно зайти в «Настройки», «Параметры» и указать признак клиента в штрих-коде. Стоит отметить, что записывать признаки нужно через точку запятой. Следующие четыре цифры – это цифры номера вашей лицензии, которые позволяют вам создать именно ваш уникальный штрих-код. Следующие 5 цифр – это последовательный номер клиента. И 13 цифра является контрольной. В программе она не отображается, но на карточке клиента она присутствует. Она служит для корректного считывания штрих-кода сканером. Проверить контрольные суммы можно с помощью специальных сервисов или формул для вычисления контрольной суммы. Стоит отметить, что перед созданием диапазона штрих-кодов рекомендуется проверить, позволит ли в конечном итоге программа создать новый диапазон без пересечения с другими. Если совпадений штрих-кодов нет, то работать все будет корректно. Если же есть, можно добавить к наибольшему совпадению плюс 100 или даже больше. Если последнее значение было, например, 144, Смело можно указывать 200. Стоит отметить, что один префикс поддерживает создание 100 тысяч карт, поэтому экономить в этом случае не стоит. Далее необходимо воспользоваться фильтром для сортировки клиентов, как по штрих-коду, так и по наименованию. Если наш только что созданный клиент является последним, можно перейти к созданию диапазона штрих-кодов. Обратите внимание, что перед созданием и настройкой диапазонных штрих-кодов рекомендуется иметь уже настроенную систему скидок. С возможностями настройки и политики скидок вы можете ознакомиться в наших видеоуроках. Итак, давайте приступим к созданию нового диапазона штрих-кодов. Для этого нам нужно нажать на кнопку «Создание диапазона клиентов». После нажатия на эту кнопку откроется окно создания дисконтных карт клиентов», в котором следует заполнить необходимые поля поле «Начальный номер» следует указать начальный, то есть первый номер клиента из диапазона, который мы создаем. Этот номер заполняется автоматически, но вы можете его изменить. В поле «Количество карт» нам нужно указать то количество карт, которые нам необходимо создать. В нашем случае пусть будет 100 карт. После того, как мы указали количество карт, поле «Конечный номер», то есть последний номер нашего клиента, заполняется автоматически и наоборот. Если мы сначала укажем конечный номер, то количество карт посчитается автоматически. После этого нам нужно выбрать тип скидки, которая будет присвоена созданному диапазону, а именно накопительная, бонусная или фиксированная скидка. Как мы с вами уже знаем, то политика скидок работает всегда только со второй реализацией, Поэтому, если вы хотите предоставить скидку клиенту сразу после выдачи карты, то не забываем указывать и процент скидки, а для данных клиентов и начальную сумму. В нашем случае пусть это будет фиксированная скидка 5%. Это означает, что все клиенты, которые получат дисконтную картку из этого диапазона штрих-кодов, будут иметь скидку 5% без каких-либо дополнительных условий. При необходимости все эти данные можно легко отредактировать вручную в карточке клиента или массово в режиме маркетинг. После заполнения нужных нам полей нажимаем на кнопку «Записать». Обратите внимание, что у каждого клиента штрих-код уникален и ни в коем случае он не может повторяться. Если дважды кликнуть по клиенту, то откроется карточка клиента, где вы сможете заполнить необходимые данные, такие как имя, фамилия, телефон, электронный адрес, дата рождения и так далее. Или изменить параметры для начисления скидки. Например, перевести клиента с фиксированной скидки на бонусную систему. Также в случае, если клиент потерял карточку и вы хотите выдать ему новую, в программе предусмотрена возможность объединения карточки клиента или замены на новую. При объединении или замене остается одна карта и все покупки объединяются, информация о старой карте не сохраняется. После создания диапазона штрих-кодов вы можете передать его полиграфию для изготовления дисконтных карт. Вам достаточно будет указать только начальный и конечный штрих-код в вашем диапазоне. 13 цифру в полиграфии добавят самостоятельно при печати. Когда карточки будут готовы, вы сможете выдавать их клиентам. Есть два способа заполнить карточку клиента. Первый – сразу при клиенте, чаще очень неудобно и занимает много времени. Второй способ – при покупке клиент может заполнить анкету со своими данными. Для этого вам нужно наиболее оптимально подготовить анкеты с картами то есть писать уже в анкету номер карты и скрепить скрепкой анкету с картой, или перед выдачей карточки клиенту вписать штрих-код карты в анкету. Для того, чтобы правильно осуществить поиск клиента по штрих-коду, нужно просканировать штрих-код клиента в соответствующее поле поиска. После этого у нас сразу откроется карточка клиента. Если же просканировать штрих-код в поле, которое находится рядом возле кнопки «Условия поиска», то нужного клиента не найдет, так как будет просканирована еще и контрольная сумма. Конечно, контрольную сумму можно стереть, но это не совсем удобный вариант. Напоминаем вам, уважаемые пользователи Трусофт, что вы можете заказать дисконтные карты непосредственно у нас, что дает вам ряд преимуществ. У нас невысокие цены и отличные качества дисконтных карт. Мы поможем вам с разработкой неповторимого дизайна, грамотного с точки зрения рекламы и продвижения именно вашего магазина. Мы гарантируем, что дисконтные карты и подарочные сертификаты, изготовленные в нашей компании, будут 100% совместимы с программой учета Турксофт. Мы проконсультируем вас по применению дисконтных карточек с программой, настройке и генерации штрих-кодов и создании политики скидок. На этом у нас все. Ждите следующих видеоуроков. Спасибо за просмотр и до новых встреч!